¿Por qué estoy solo en el mundo después de todo? Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal otra vez. Yo soy Félix, el coreano. El día de hoy este video va a ser muy corto porque en este momento tristemente le tengo una noticia muy muy triste que tengo gripa. En el próximo video yo dije que yo tengo gripa, así que en ese momento me sale un poquito más grave o es fuerte la voz. Yo puedo escuchar a mí mismo, yo sueno muy horrible. Tristemente no puedo hablar mucho, pero ya los prometí a ustedes que yo voy a seguir grabando más videos desde este año así que no importa qué sea yo voy a hacer este video yo soy una persona que siempre trata de completar las misiones no importa que sea Ya sé a nadie no le interesa si tengo gripa, si estoy bien o no, porque estoy solo en el mundo después de todo. Generalmente a mí no me gusta mucho tomar pastillas porque cuando estoy enfermo o cuando tenga gripa, yo siempre trato de cuidarme por mí mismo, por tomar mucha agua o comer saludablemente, pero porque últimamente hace demasiado frío acá en Corea, supongo que es mejor que yo vaya a una clínica para chequear y le pedir la pastilla al doctor. Por eso yo quiero aprovechar a mostrar a ustedes cómo pueden superar este caso. Cuando están viviendo en un país extranjero, si tienen gripa o enfermedad, es muy difícil saber cómo pueden mejorar esta situación. Yo también puedo entender porque muchas veces que yo he vivido en varios países extranjeros, no importa dónde sea, si ustedes están viviendo en ese país como extranjero o extranjera, a veces es muy difícil solucionarlo sin algunos amigos de esa parte. Por eso el día de hoy, yo quiero aprovechar esta situación y mostrar a ustedes cómo pueden solucionar esta situación. Claro que lo más importante es cuidarse por sí mismo, pero cuando tengan enfermedad o gripa hay que ir a clínica para chequear su salud. Así que ahorita yo voy a ir a una clínica muy cercana desde este, mi casa y vengan conmigo y ver cómo yo hago acá en Corea. Bueno, lo que yo voy a hacer en este momento es que voy a buscar una clínica cercana desde este, mi casa y acá en Corea eh, Google Map no funciona, tenemos que utilizar las aplicaciones coreanas. En mi caso, yo voy a utilizar Kakao Map. Acá yo voy a buscar hospital. Eh, hospital en coreano o clínica en coreano es Pyongwon. Y pongo este palabra y busca cerca de mi casa acá está. Ya voy a mirar el mapa. Esto es donde yo vivo. Y cerca de donde vivo hay tres hospitales o clínicas. Pero en este momento es porque yo tengo gripa y tengo dolor de garganta. Así que yo voy a buscar no sé cómo se dice Iminuka en español, voy a buscarlo y luego escribiré. Y acá está. Yo voy a ir a esta clínica, porque es una clínica profesional de gripa, no sé cómo explicar. Así que queda muy cerca, como menos que un minuto. Así que yo voy a caminar hacia allí y voy a chequear. Acá en Corea no es necesario hacer una reserva porque hay muchas clínicas, hay muchos hospitales, aunque hay muchos clientes, pero generalmente solo esperamos más o menos 5 minutos, máximo 10 minutos, 20 minutos. Así que no es necesario hacer una reserva y esperar como unos días después. Eh, eso es muy bueno de Corea del Sur porque los coreanos no tienen paciencia, no les gusta esperar mucho. Bueno, ya voy a salir de mi casa. ¿Listo? Vámonos.

감사합니다 안녕하세요 안녕하세요 네. yo he buscado la información sobre el seguro de salud para los extranjeros que están viviendo acá en Corea. Anteriormente era por tres meses. Acá en Corea hay muchos extranjeros que vienen por Corea con visa turística que se puede quedar más o menos tres meses. Pero últimamente el gobierno de Corea del Sur ha cambiado la policía de seguros de salud. Si ustedes viven en Corea por 6 meses o más que 6 meses, se puede inscribir por seguro de salud. No importa si ustedes sean estudiante o vengan a Corea para trabajar, si ustedes tienen una visa que les permite quedarse más que seis meses, se puede inscribirlo. Muchos extranjeros están hablando buenas cosas sobre Corea del Sur o vivir en Corea del Sur, como seguridad, cultura, pero en mi opinión, seguro de salud. Porque seguro de salud en Corea cubre muchos tipos tipos de enfermedad. La gripa es una cosa muy sencilla. Cuando tengan gripa, simplemente vayan a una clínica cerca de su casa y hablar con el doctor y ya está. Yo creo que el servicio médico acá en Corea es muy bueno en calidad y velocidad porque acá en Corea es muy fácil encontrar una clínica o un hospital cerca de su casa. Generalmente no es necesario esperar tanto tiempo. Yo creo que más o menos 5 minutos o 10 minutos ya estará. En mi caso, yo esperé como un minuto y ya entré y hablar con mi doctor pasó muy rápidamente, no tuve que esperar tanto tiempo, solo gasté como 10 minutos ya. Mi recomendación cuando tenga enfermedad, ir a una clínica para chequear primero cómo está el síntoma y luego pedir prescripción, porque la medicina acá en Corea no es súper cara, por favor no dudan en la ir a la clínica porque están enfermos y Bueno, muchísimas gracias por volver a mi canal otra vez. Discúlpame por hacer este video muy corto porque todavía tengo dolor de garganta, así que no puedo hablar mucho. Pero yo trato de tomar esta pastilla para mejorar mi gripa y luego muy pronto yo voy a hablar de más cosas sobre Corea del Sur. Bueno, muchísimas gracias otra vez y nos vemos luego. ¡Añón!